guys oh, Kalian tau nggak kenapa banyak pengangguran di Indonesia? Sebenarnya itu bukan karena lapangan pekerjaannya yang kurang Lapangan pekerjaan bisa kok kalian ciptain Sekarang tergantung kalian mau atau tidak melakukan itu Ayah gue sih pernah bilang sama gue sebenarnya mencari pekerjaan itu nggak susah cuman gengsimu aja yang kuat gengsimu yang terlalu tinggi contohnya nih seperti ini lo udah sarjana dan lo lagi pusing mencari pekerjaan ke sana kemari nggak juga mendapat dan suatu hari ada satu pekerjaan yang datang ke lo dia tuh menawar lo sebagai menjadi SPG dan lo tolak itu semua mentah-mentah dalam benak lo lo berpikir ngapain sih gue terima pekerjaan itu gue kan sarjana malu dong sama teman-teman gue yang udah kerja di kantor yang yang pakai jas yang begini yang begitu bla bla bla segala macam. mindset lo coba deh agak diputar sedikit gitu ah, basi lo basi cara berpikir lo yang seperti itulah yang membuat lapangan pekerjaan lo tuh diambil sama orang lain apa sih salahnya diterima aja gitu ya meskipun lo menerima pekerjaan itu ya jangan sampai terima gitu aja di belakang itu semua lo, lo juga harus tetap berusaha gitu mencari pekerjaan yang lo inginkan mencari pekerjaan yang menurut lo tuh layak buat lo gitu anggap aja SPG itu menjadi suatu pengalaman gitu menjadi batu loncatan untuk waktu menjadi lebih baik lagi nggak ada salahnya kan gagal dalam mencoba jangan pernah takut gagal dalam mencoba setiap orang itu mempunyai porsi gagalnya masing-masing jadi lo jangan pernah takut untuk gagal setiap orang tuh mempunyai porsi gagalnya masing-masing. Gunakanlah porsi gagalmu itu di masa muda saat itu, agar saat tua kelak, kamu hanya tinggal menikmati hasilnya